Это кварц с перитом. Большой тяжелый образец. С одного из золоторудных месторождений. Южного Урала. Кварц, эти весь впереди. Неплохие отдельные тут встречаются. Тяжелый. Thank you.